Hát kérlek szépen, egy civil expo nevezetű ö, egyedülálló rendezvény ke- veszi kezdetét hamarosan. Mivel lehetnek gazdagabbak az érdeklődők? Mi, mi, Hogyha mi, végignézik ezt a civil expót. Sok információval és tapasztalattal egymásról, illetve a különböző lakossági csoportok tevékenységeiről, stb. odáig jutottunk el, hogy a telkek is ki vannak ilyen. Ki azt mondta, hogy nem ér rá arra, hogy a felnőttek felfogják azt, hogy miért fontos fákat ültetni. 2002-ben volt az utolsó A városvezetés úgy gondolkodik, hogy a helyi lakosoknak a, a telkeiből nem lehet belterület, és ők már költözzenek el. Létrejött egy kis közösség, akiknek van egy céljuk, és most nagyon közel vannak ahhoz, hogy ezt a céljukat elérjék. Hát ha, ha van valaki, akinek esetleg tud olyan ügyről, problémáról, ami, ami szintén közösségi érdek lenne, ha elindulna, megoldódna, és szeretné fölvenni itt a többiekkel a kapcsolatot, akkor szívesen várom hamis kézben, És akkor mindenki hogy megszólal, de most nem csak körbe menjünk, hanem a tetszés szerint.